Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada para hadirin yang hadir pada pagi ini. Terima kasih kerana dapat meluangkan sedikit masa anda untuk bersama-sama kami pada pagi Sabtu yang indah ini. Sebelum saya meneruskan program pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan sebuah pantun. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan moga diiring restu ilahi. Dengan ini, saya mengucapkan selamat datang ke webinar siri yang ketiga. Sedikit makluman kepada semua, program ini merupakan anjuran dari Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Program ini dijalankan secara webinar interaktif bersama panel yang profesional dan berpengalaman dari Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia program ini dijalankan uh, maafkan saya tema webinar bersiri ini adalah siri kebun bandar tangani stres dengan bertani di bandar pada hari ini kita akan menjalankan webinar siri yang ketiga bertajuk pembajaan pokok menggunakan baja kimia kita akan mendengarkan cara-cara pembajaan menggunakan baja kimia dengan betul oleh itu kami amat berbangga dapat menjemput panel penceramah yang tidak asing lagi iaitu Dr. Nur Eliza binti Tajidin untuk menyampaikan ilmu dan cara-cara pembacaan pada hari ini. Sebelum kita meneruskan ceramah interaktif, izinkan saya memperkenalkan panel penceramah pada hari ini. Nama diberi Nur Eliza binti Tajidin. Beliau merupakan anak jati Kampung Redang Panjang, Batu Kurau Perak dan merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pertanian Kepakaran beliau adalah dalam bidang pemakanan tanaman hortikultur. Tanpa membuangkan masa lagi, mari kita teruskan ke acara rasmi kita pada hari ini iaitu webinar siri 3 pembacaan pokok baja kimia. Dengan segala hormatnya Doktor, uh, dengan segala hormatnya Doktor Eliza, dipersilakan. Okey, terima kasih banyak kepada Cik Fatin Atira di atas pengenalan seberingkas mengenai diri saya uh, sebentar tadi. Okey, uh, selamat datang saya ucapkan kepada semua uh, yang sama-sama pada hari ini, pada hari Sabtu hujung minggu yang sama-sama untuk uh, bersama-sama berkongsi untuk mengikuti uh, webinar Kebun Bandar Siri yang ketiga yang memfokuskan kepada pembacaan pokok uh, fokus kepada baja kimia. Okey, uh, izinkan saya untuk share uh, sedikit uh, slide pembentangan saya pada hari ini. Okey. Um, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya mulakan uh, webinar kita pada hari ini uh, iaitu pembacaan pokok um, uh, dengan memfokuskan kepada uh, baja kimia. Okey, terlebih dahulu sebelum saya teruskan dengan uh, apa itu baja kimia dan bagaimana untuk menggunakannya, apa komponen-komponen penting uh, yang perlu kita tahu semasa membeli baja kimia tersebut, saya terangkan secara ringkas sebesedikit uh, tentang keperluan keperluan makan nutrients bagi uh, tanaman ataupun secara generalnya adalah uh, untuk tumbuhan. Okey. Yang pertama ialah okey. Okey, uh, kategori yang pertama ialah kumpulan asas uh, Uh, bagi uh, nutrition bagi uh, tanaman ataupun tumbuhan. Okey, kategori ini terdiri ke, daripada tiga unsur utama iaitu karbon, oksigen dan hidrogen. Okey, tiga-tiga unsur ini diperlukan sangat-sangat diperlukan di dalam proses-proses utama di dalam tanaman atau pertumbuhan kita contohnya seperti proses fotosintesis yang sangat-sangat penting bagi tumbuhan dan tanaman untuk menghasilkan sumber makanan dan yang paling penting yang kita selalu lupakan ialah sumber oksigen untuk kita manusia dan haiwan dan mikro uh, dan Uh, tumbuhan ataupun uh, makhluk-makhluk yang lain untuk terus bernafas. Okey, kita bayangkan lah kalau satu hari tumbuhan ataupun tanaman mogok tak nak produce oksigen macam mana? Okey, sesak kita kan. So, elemen apa oksigen itu amat penting untuk memastikan uh, kesinambungan ataupun kelangsungan hidup semua apa makhluk di atas muka bumi ini. Okey, sumber ketiga-tiga sumber ini uh, boleh didapati uh, tanaman boleh dapatkan sumber-sumber ini melalui uh, tiga Uh, uh, bahan utama iaitu udara, tanah dan juga air. Kemudian kita proceed kepada uh, kategori yang ke- kedua. Okey, kategori yang kedua ini adalah kita gelarkan dia sebagai kategori makronutrients. Okey, kalau kenapa disebut sebagai makro? Kerana uh, uh, kategori ini sumber-sumber elemen ataupun unsur-unsur yang disenaraikan di bawah kategori ini uh, amat di, di, uh, diperlukan oleh uh, tumbuhan secara general dalam kuantiti yang sangat banyak. Okey, uh, dalam kategori makronutrien ini uh, turut diterbahagi kepada dua jenis uh, uh, kumpulan iaitu yang pertama tiga elemen utama yang dikenali sebagai macronutrient primer. Okey, ini kita selalu dengar dan dia mudah diperolehi uh, uh, di baca-baca uh, di, uh, di kedai-kedai pertanian iaitu elemen ataupun unsur nitrogen, fosforus dan potasium ataupun nak kata nama lain bagi potasium adalah kalium. Okey, kadang-kadang kita tulis kat situ potassium itu macam mana datangnya uh, huruf K kalium tu kan. Okey, dulu nama dia kalium tapi dah upgrade nama tukar nama jadi potassium. Okey. So, NPK uh, ah, secara umumnya amat uh, dikenali di kalangan uh, petani dan penanam uh, dan uh, di gunakan dan diperlukan amat diperlukan oleh tanaman dan tumbuhan uh, dalam kuantiti yang uh, banyak bagi membantu uh, pertumbuhsaran dan juga perkembangan tumbuhan dan tanaman tersebut. Okey, kategori ataupun grup yang kedua di bawah kategori makronutrien adalah uh, makronutrien sekunder okey iaitu yang terdiri daripada tiga unsur iaitu kalsium, magnesium dan sulfur. Okey, ketiga-tiga elemen ini juga uh, amat diperlukan oleh kita punya uh, tumbuhan dan tanaman dalam uh, membantu uh, untuk tumbusaran dan perkembangan tanaman tersebut. Okey, seterusnya kita beralih kepada grup yang ketiga iaitu lebih dikenali sebagai kumpulan micronutrients. Okey, ataupun uh, apa kumpulan ini uh, terdiri daripada beberapa jenis elemen uh, unsur uh, yang amat diperlukan dalam kuantiti yang sedikit oleh pertumbuhan. Kadang-kadang nilai uh, kuantiti uh, itu tu uh, yang diperlukan tu dalam unit uh, part per bilion, part per million yang sangat-sangat rendah. Namun uh, tanpa kehadiran elemen ini kadang-kadang akan uh, apa orang kata mengganggu uh, perkembangan dan pertumbuhan uh, tanaman kita. Jadi walaupun dia hadir ataupun keperluan uh, unsur-unsur ini uh, diperlukan pada kadar yang rendah namun ia amat penting dalam menyokong dan membantu uh, perkembangan dan pertumbuhan serta proses-proses biologi yang penting yang dilakukan oleh uh, tanaman ataupun tumbuhan kita. Okey. Seterusnya, uh, saya akan fokuskan sebab banyak sangat elemen yang saya nak terangkan hari ini. Cuma saya fokuskan kepada tiga yang elemen yang paling popular lah. So, saya rasa semua orang selalu dengar dan selalu berkatakan mengenai elemen-elemen ini lah. Memang sangat popular. Bukan sahaja diperkatakan di Malaysia but tetapi turut diperkatakan uh, di seluruh dunia dan uh, uh, apa dan turut digunakan okey kebanyakan uh, kita okey Okey, elemen yang pertama ataupun unsur yang paling penting yang selalu kita dengar adalah nitrogen. Okey, apa itu nitrogen? Okey, nitrogen dan apa fungsi dan peranan nitrogen terhadap tanaman ataupun tumbuhan kita secara general. Okey, nitrogen merupakan uh, uh, memainkan peranan ataupun merupakan komponen yang penting uh, di dalam klorofil iaitu satu pigmen uh, yang terdapat di dalam uh, tumbuhan uh, uh, tumbuhan uh, yang membantu melakukan dalam proses fotosintesis. Okey, saya rasa secara umum semua orang tahu apa itu proses fotosintesis kan. Okey, proses fotosintesis ni adalah proses biochemistry yang sangat penting untuk uh, tumbuhan untuk memastikan dia terus berkembang dan tumbuh dengan sihat. Okey, kemudian nitrogen ini juga turut uh, wujud ataupun uh, diperlukan di dalam asid nukleik ataupun kita lebih kenali dalam uh, kata nama dia adalah DNA yang merupakan uh, bahan genetik. DNA tersebut adalah bahan bahan genetik yang membantu dalam pertumbuhan dan pembiakan tanaman. Okey. Yang ketiga, komponen nitrogen juga amat diperlukan di dalam uh, pembentukan ataupun proses protein dan enzim yang digunakan di dalam proses-proses utama metabolik yang terdapat di dalam ataupun yang dilaksanakan secara berterusan oleh tanaman dan tumbuhan kita. Okey. Kemudian nitrogen ini secara generalnya dia akan merangsang ke pertumbuhan dan perkembangan serta uh, terutama di bahagian keseluruhan tumbuhan dan juga tidak lupa di bahagian akar. Okey, apa unsur yang diserap oleh akar? okey eh, selalu kita cakap okey nitrogen kita letak baja urea kita letak baja uh, eh, MPK green dan uh, macam-macam lagi kan tapi sebenarnya apa unsur yang diserap oleh akar okey okey nitrogen ini contohnya kalau kita letak MPK green ke apa unsur tersebut akan dibantu oleh microbes ataupun bakteria-bakteria di dalam tanah yang akan diurai dan ditukarkan kepada unsur yang boleh diambil oleh akar untuk digunakan oleh tanaman okey yang pertama adalah ammonia uh, ah, daripada baja itu ditukar atau dikonvertkan diuraikan oleh microbes kepada ammonium dan juga uh, dan juga nitrite. Okey, di sini saya juga menunjukkan se sedikit uh, ah, apa uh, pemerhatian secara vi visual uh, tentang simptom-simptom uh, kekurangan uh, disebabkan oleh uh, sumbu nitrogen. Okey, selalunya uh, sebelum saya teruskan uh, dengan ini, kita saya nak terangkan sedikit nitrogen, uh, fosforus dan uh, juga kalium ataupun potasium merupakan unsur yang dikategorikan juga sebagai mobile nutrients dalam bahasa Inggerisnya ataupun nutrien yang boleh bergerak daripada sama ada daripada uh, daun muda ataupun daun tua. Okey. Mobile nutrient ini uh, jika kita untuk melihat simptom-simptom uh, kekurangan nutrien pada tanaman, uh, mobile nutrient uh, selalunya menunjukkan simptom kepada daun yang lebih tua berbanding uh, pada unsur-unsur uh, mikronutrien yang lain, dia akan menunjukkan uh, simptom-simptom kekurangan pada daun yang lebih muda. Okey, uh, itu antara dua kategori uh, untuk uh, memastikan simptom-simptom kekurangan nutrients. Okey, seperti mana yang saya tunjukkan, okey, uh, daun yang kekurangan unsur nutrients ataupun tanaman pokok yang mempunyai kekurangan yang tidak mencukupi unsur unsur nitrogen ini, dia akan menunjukkan simptom daun tua berwarna kuning kehijauan. Namun jika diteruskan simptom itu ataupun uh, kekurangan itu berpanjangan dan berlarutan, daun-daun tersebut akan bertukar menjadi warna kuning dan seterusnya akan layu dan mati. Okey. Selain itu, uh, pokok yang kekurangan uh, uh, uh, unsur nitrogen juga akan menghasilkan daun-daun yang lebih bersaiz kecil. Okey, uh, jika saiz kecil jadi dia membantutkan proses fotosintesis, seterusnya dia akan memperlahankan pertumbuhan tanaman tanaman dan juga pokok akan menjadi lemah dan terbantut. Okey. Kalau berterusan, dia akan terus akan menyebabkan uh, pokok tersebut atau tanaman tersebut boleh mati. Okey. Selain itu, okey kita sebagai uh, growers ataupun uh, tanaman ataupun seorang petani kita amat mementingkan apa uh, hasil daripada yang uh, tanaman yang kita tanam kan jadi kekurangan nitrate nitrogen amat amat mempengaruhi hasil dan akan menjejaskan hasil tanaman ataupun tumbuhan kita Okey, seterusnya saya terangkan pula unsur yang kedua yang agak uh, yang um, penting juga selepas nitrogen iaitu unsur yang dikenali sebagai fosforus. Ah, Okey, apa itu fosforus dan apa peranan fosforus uh, ah, bagi uh, tanaman kita? Okey. Fosforus memainkan peranan juga merupakan komponen penting di dalam klorofil yang membantu seperti saya terangkan sama seperti nitrogen di dalam proses fotosintesis. Uh, namun fosforus membantu dalam pembentukan bunga dan juga penghasilan biji benih. Okey. Uh, ah, kemudian fosforus juga akan membantu dalam pembahagian dan juga perkembangan sel-sel yang terdapat di dalam uh, tumbuhan ataupun tanaman kita untuk terus tumbuh dengan sihat. Uh, ia juga wujud sebagai komponen di dalam membantu uh, di dalam asid nukleik ataupun DNA uh, bagi tujuan uh, pertumbuhan dan pembiakan tanaman. Okey, yang paling penting kita selalu kaitkan fosforus dengan akar. Okey, selalu banyak kajian yang menunjukkan uh, fosforus membantu dalam merangsang pertumbuhan akar dan jika kekurangan fosforus itu dia akan turut memberi kesan kepada pertumbuhan dan perkembangan akar pokok yang merupakan elemen ataupun uh, bahagian penting selain daripada bahagian daun bagi memastikan pokok kita terus tumbuh dengan sihat. Okey. Dan apa uh, unsur yang tersedia yang selalu diserap oleh uh, yang diserap oleh uh, bahagian akar? Okay, selalu kita nampak dengar fosforus, fosforus kan hari ini uh, saya cakap, saya uh, saya kongsikan iaitu dua unsur yang uh, apa yang penting uh, ataupun yang telah di di di di, di diuraikan oleh bantuan dengan bantuan mikro-mikro tentera-tentera kecil dalam tanah itu iaitu uh, hidrogen fosfat dan juga monohidrogen fosfat kan dan perlu diingatkan kedua-dua unsur ini amat dipengaruhi oleh pH uh, untuk tanah dan juga mempengaruhi pH air. Okey jika ke, apa uh, keseimbangan pH tanah terganggu dia akan mempengaruhi kadar penyerapan nutrien unsur fosforus ini. Okey. Berikutnya, aa, ah, gambar tersebut menunjukkan simptom kekurangan fosforus. Okey, pertama aa, ah, dia akan menunjukkan simptom pertumbuhan yang perlahan dan terbantut. Seperti saya terangkan, fosforus membantu dalam proses fotosintesis. Tanpa ada komponen fosforus, fotosintesis proses fotosintesis akan terganggu dan seterusnya akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan tanaman kita. Okey, ah, selain itu simptom utama sebelum uh, severe uh, simptom ataupun simptom yang teruk daun uh, menunjukkan berwarna hijau bertukar berwarna hijau pekat sakit kadang-kadang kita confused. kenapa pokok kita tiba-tiba eh kenapa buah ni hijau pekat ni sihat ni ha, tidak itu adalah antara simptom-simptom awal yang menunjukkan kekurangan ha, ah, fosforus tetapi jika berlarutan tanpa ada correction ataupun ah, pem, pem, penambahbaikan nutrients yang kita lakukan uh, daun akan menunjukkan mula uh, menunjukkan Uh, menghasilkan pigmen yang berwarna ungu ataupun yang berwarna purple dan seterusnya menyebabkan pokok akan mati. Okey, uh, sumber seterusnya adalah potasium. Okey, uh, apa peranan potasium? Potasium memang uh, banyak kajian menunjukkan kekurangan potasium akan menjerumus kepada kadar tanaman kita untuk dijangkiti oleh sebarang penyakit, fungus dan juga bakteria serta virus. Okey, jadi potasium penting dalam memastikan meningkatkan ketahanan pokok. Selain itu juga Uh, dia juga uh, sumber kekuatan uh, untuk pokok itu untuk terus tegak lurus diri okey macam tu okey so, uh, kemudian uh, potasium juga terlibat dalam pergerakan membantu pergerakan uh, unsur-unsur nutrien yang lain seperti yang saya senaraikan sebelum ni iaitu unsur makro dan mikro jadi tanpa potasium uh, unsur-unsur ini tidak dapat bergerak ataupun tidak tidak dapat diagihkan tidak dapat disalurkan secara menyeluruh uh, ke keseluruhan tanaman okey Uh, potasium memainkan peranan dalam pembentukan gula. Okey, selalunya kan buah-buah yang kita kekurangan potasium, buah dia kurang manis. Okey, uh, sebab apa? Ha, potasium tak ada. Kurang potasium, gula pun kurang. Dan uh, penghasilan kanji ataupun karbohidrat pun juga akan terganggu. Okey, potasium juga akan uh, uh, membantu dalam uh, menghasilkan ataupun uh, memastikan sistem akar yang terdapat dalam tanaman atau tumbuhan kita sentiasa dalam keadaan sihat. Okey. Okey, unsur yang diserap oleh potasium uh, oleh akar ialah dalam bentuk cation K+ dan unsur ini turut sama seperti nitrogen fosforus dia amat-amat dipengaruhi oleh pH tanah. Okey, uh, seterusnya adalah simptom kekurangan potasium seperti mana yang kita nampak uh, gambar di sebelah itu gambar daun uh, salad uh, okey uh, lettuce okey di sini dia menunjukkan uh, daun uh, salad yang menerima sumber uh, unsur nutrien yang potasium yang cukup kemudian simptom awal potasium kita boleh nampak sisi uh, apa sisi Uh, daun itu mula menunjukkan simptom-simptom awal sedikit kekuningan di hujung hujung daun itu telah terbentuk dan jika uh, uh, tidak ada tindakan uh, rawatan yang diberikan maka simptom itu lebih jelas uh, lebih severe lebih teruk okay, akan meningkat lebih menjadi lebih teruklah okay dan uh, bila pada pangkat uh, peringkat yang sangat advance ataupun uh, yang teruk uh, daun akan bermula warna kuning tapi uh, kekuningan itu lebih uh, lebih terletak kepada pinggir-pinggir hujung daun Okey. Uh, tanpa uh, kekurangan potasium juga akan menyebabkan tanaman mudah rebah, rebah dan mudah dijangkiti penyakit dan hasil uh, dan kualiti uh, buah-buahan, uh, buah yang dihasilkan akan menurun uh, dan kawasan seperti yang saya tunjukkan tadi dia telah menunjukkan simptom seperti terbakar ataupun lebih dikenali sebagai uh, nekrosis. Uh, dan jika berterusan aa, ah, aa, ah, seperti saya sebutkan aa, ah, tumbuhan tidak dapat berdiri dengan tegak dia mudah rebah okay? dan seterusnya menyebabkan tanaman kita akan aa, mati okey Uh, itu sahaja penerangan untuk uh, apa itu uh, unsur-unsur tiga unsur penting yang kita selalu dengar yaitu nitrogen, fosforus dan potasium, Okey, seterusnya saya beralih apa itu baja kimia. Okey, baja kimia uh, uh, pertama diperbuat oh, ialah nama pembaja kimia kan kita buat uh, kita perbuat daripada campuran bahan bukan organik ataupun menggunakan bahan sintetik. Okey, tujuan utama pembajaan menggunakan baja, kimia adalah membekalkan ataupun menggantikan sumber nutrien yang telah digunakan ataupun yang diperlukan oleh tanaman. Ha, seperti kita, kita kita perlu ingat ya, bila kita tanam pokok tu, uh, pokok itu akan mining ataupun dia akan lombong semua nutrien, dia akan ambil semua nutrien yang ada dalam tanah uh, uh, untuk tumbuh sarai dia. Okey, kalau kita tidak menambah tambah atau kita beri ataupun kita ganti sumbur-sumbur yang telah hilang yang telah ambil oleh tanaman tersebut maka lama-lama tanah kita akan menjadi uh, kurang subur dan sebagainya. Okey, bila kita makan tumbuhan tersebut, jadi sumber-sumber nutrien itu akan kembali kepada kita ataupun kepada haiwan ataupun manusia. Okey, sekitar ini berlainan kalau kita lihat uh, uh, tapi kan doktor kenapa kat hutan kita tak perlu bagi baja ah, okay. hutan cerita dia lain sebab hutan adalah satu sistem ekosistem yang sangat lengkap di mana uh, proses uh, penguraian dan sebagainya uh, dan pengambilan nutrien itu berlaku pada sangat yang uh, pada level yang sangat efisien Okay, uh, dan tidak diganggu kalau uh, kita ganggu je sistem dia ekosistem dia maka pokok-pokok tersebut pun ataupun tumbuh-tumbuhan tersebut pun mula akan member, menunjukkan kesan-kesan dan um, uh, apa yang bukan sihat untuk uh, tanaman tersebut. Okey. Dan uh, keperluan baja ini uh, kenapa kita perlu bagi baja? Of course kita nak bagi pokok kita tu untuk terus subur, terus sihat, terus tumbuh dengan sihat dan yang paling penting kita nak hasilnya. Okay. Tanpa ada sumber nutrien yang mencukupi, uh, dia tidak akan dapat memberikan hasil yang baik. Okey, seterusnya baja kimia terbentuk uh, atau wujud uh, dalam tiga bentuk utama iaitu yang paling popular butiran ataupun garnio. Uh, selain itu dia ada juga wujud dalam bentuk serbuk uh, dan uh, Terkini kebanyakan kita suka pakai baja folia ataupun baja cecair ataupun baja daun ha, pun ada. Okay? Dan baja folia ini ataupun baja daun ini ha, dia mengandungi banyak lebih komponen mikronutrien berbanding dengan makro. Okay? dan selalunya baja folia diberi, uh, diberikan uh, untuk membantu uh, jika pokok itu telah menunjukkan sintem uh, langkah pertama selalunya kita akan bagi baja folia dulu Okey sebab dia lebih cepat untuk proses penyerapan berbanding dengan kaedah biasa. Okey, yang keempat, kebanyakan uh, baja sintetik ataupun baja uh, kimia ini dia memang mengandungi bahan asid seperti asid sulfrik dan asid hidroklorik yang sama-sama digunakan dalam bantu untuk uh, membentuk ataupun mengekalkan komponen-komponen komponen-komponen uh, nutrien itu di dalam baja tersebut butiran-butiran ataupun sebut-sebut baja tersebut. Okey, disebabkan itu tanpa pengurusan uh, uh pem- pem- uh, pem- memberi baja kimia yang berterusan tanpa kawalan ataupun tanpa ada eh, sebarang penambahbaikan pada struktur tanah ataupun tanah dia akan menyebabkan pH tanah akan meningkat Ha, dan lama-lama uh, pokok tidak akan dapat menyerap nutrien yang baik. Okey, kerana apa? Bila pH terlampau uh, acidic, dia akan mengganggu keseimbangan nutrien di dalam tanah dan juga akar tidak dapat menyerap nutrien itu dengan baik. Okey, uh, pH yang uh, yang sesuai uh, kalau di Malaysia ialah range untuk kebanyakan semua elemen hadir yang dapat di, uh, di diambil oleh tanah adalah 5.5 hingga 6.5. Okey, jenis-jenis baja kimia. Okey, kita ada tiga jenis baja kimia yang selalu wujudlah di pasaran. Okey, yang pertama adalah baja tunggal. Baja tunggal ni nama pun tunggal kan. Jadi maksudnya dia wujud dalam satu unsur saja. Okey. Contohnya urea, uh, uh, triple superphosphate, okey, murate of potash. Okey, ini semua wujud secara satu-satu saja. Okey, apa kelebihan uh, menggunakan baja ini? Baja ini uh, um, harganya lebih murah harga di pasaran lebih murah dan kebanyakan ladang-ladang besar okay mengambil peluang ini untuk menggunakan uh, baja-baja uh, tunggal uh, untuk di, di, di, diberi kepada tanaman mereka. Okey apa pula kelemahan bagi kalau kita menggunakan baja tunggal ini. Okey, ke- kelemahan dia ialah sukar menentukan keperluan nutrien. Okey, bagi setiap unsur. Contoh je kalau apa apa setiap baja tersebut ha, seperti mana yang saya terangkan tadi pokok kita perlukan unsur M, P dan K. Jadi uh, kita perlu tentukan bagi setiap unsur tersebut berapa berapa berapa okey kadar yang diperlukan. Jadi banyak kerja. Okey kemudian dia memerlukan tenaga kerja yang tinggi ialah sebab kita asingkan ah, pemberian baja tersebut. Okay, namun pada keadaan-keadaan tertentu uh, pokok memang kita perlu bagi uh, berikan dalam uh, bentuk baja tunggal dan dicampurkan dengan baja sama ada baja uh, uh compound. Okey. Seterusnya baja campuran. Baja campuran ini ialah dengan mencampurkan baja-baja tunggal tersebut okey secara fizikal uh, dengan uh, menghas- uh, dengan kehadiran dua ataupun lebih uh, unsur uh, uh, nutrien yang diperlukan uh, dan kena uh, baja campuran ini uh, lebih mudah digunakan sekali uh, sekali guna je sekali uh, application dia secara uh, uh, sekali saja tanpa uh, berbanding dengan baju tunggal yang kena bagi secara asing berasingan dan dia tidak uh, memerlukan uh, tenaga kerja yang uh, tinggi selain itu namun kelemahan dia ialah campuran antara unsur kadang-kadang tidak sekata okay, contohnya kita campur N apa, P and K namun campuran kita tu tidak sebati kita ingat sebati so bila kita apply pada tanaman uh, maksudnya ada kekurangan unsur uh, ada unsur yang tidak uh, pada kadar yang uh, diperlukan ada yang unsur terlebih uh, daripada yang uh, diperlukan. Okey, sebab apa? Sebab campuran itu tidak sebati. Okey, kemudian yang ketiga adalah baja sebatian ataupun compound fertilizer. Okey, uh, selalunya baja ini terdiri lebih daripada dua ataupun tiga unsur. Okey, dan dia dicampurkan secara kimia. Okey, yang menggunakan bahan asas seperti amonia, garam amonia fosfat, urea, sulfur dan juga kalium. Okey, kelebihan baja ini dia mudah digunakan. Sekali je kita apply terus dapat semua unsur uh, nutrien yang diperlukan dan kandungan unsur nutrien lebih seimbang. Maksudnya kita tahu okey berapa unsur setiap unsur tu kita tahu berapa kandungan dia. Kita tak payah teka-teka dah memang uh, tepat dah memang tetap uh, kadar dia tu. Cuma kelemahan dia ialah uh, ah, baja ini agak tinggi harga dia di pasaran berbanding uh, dua jenis baja tadi iaitu baja tunggal dan juga baja campuran. Okey, Kemudian saya terangkan seber sedikit maklumat penting yang kita perlu faham jika kita perlu uh, kita nak beli baja. Okey, selalunya kita pergi kedai uh, kedai-kedai uh, pertanian kan. Uh, jadi kita tengok ada ah, baja 16 16 16. Apa itu 16 16 16? Orang cakap, "Apa ni cik? Cik 16 16 16 je untuk daun." Ah, apa benda apa apa yang uh, represent atau mewakilkan nilai 16 16 16 ataupun 12 12 17 okey seperti dalam gambar ini apa yang mewakilkan uh, nilai angka 15, 15, 15 tersebut. Okey, Okey, seperti mana yang saya terangkan, uh, N merupakan sumber, sumber yang um, uh, diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Jadi, kebanyakan baja memang uh, menggariskan atau meletakkan uh, N uh, dan P and, dan potasium sebagai satu uh, coding lah utama sebagai kita pembeli untuk memahami berapa kandungan baja yang ada pada uh, uh, uh, baja tersebut, bungkusan baja tersebut. Okey. Contohnya 15 15 15 bermaksud uh, kandungan baja yang terdapat dalam uh, uh, baja tersebut ialah 15% nitrogen, 15% uh, fosforus dan juga 15 patus kalium ataupun potasium. Ingat ya, 15 yang pertama itu dia merujuk kepada nitrogen. Yang 15 kedua itu merujuk kepada uh, fosforus dan yang ketiga merujuk kepada kalium. Ha, jangan tertukar pula. Ni kalau 15, 15, 15 senang kita nak faham. Kalau sehari dia datang 3, 14, 20 ha, dah tertukar-tukar. So kita penting kita faham kedudukan uh, turutan uh, unsur tersebut lagi memudahkan kita untuk mengira kadar baja yang diperlukan. Ha, macam kalau kita tanam bunga kat rumah, selalunya kita ikut je uh, arahan yang telah ditetapkan pada bungkusan baja tersebut. Tapi bagi uh, tanaman yang secara komersial, secara besar-besaran, ladang sayur, eh, kebun sayur, ladang durian dan sebagainya, akan ada pegawai ataupun uh, pekerja yang akan mengira berpandukan ratio baja yang ditetapkan dinyatakan pada bungkusan uh, baja uh, uh, bungkusan uh, guni baja ataupun uh, baja yang uh, hendak dibeli. Okey. Contoh saya berikan ialah jika berat bunyi berat keseluruhan baja tersebut adalah 100 kilo ini menunjukkan atau bermaksud di dalam baja tersebut hadir sebanyak 15 uh, kilo nitrogen, 15 kilo fosforus dan 5, 15 kilo potasium yang mewakili keseluruhan nutrien adalah sebanyak 45 kilo. Okey, 45 kilo saja yang mewakili unsur-unsur nutrien. Yang selebih daripada 45 itu apa dia? Bahan-bahan lengai yang dicampur, contohnya bahan-bahan asid tadi yang dicampur untuk memastikan keseimbangan, pengekalan uh, dan ketahanan baja tersebut. Uh, Okey, sebab apa? Ialah kita hasilkan baja, baja kimia ni uh, kita nak simpan lama kadang, uh, berapa bulan, beberapa tahun kadang-kadang kan buat stok. So, uh, inilah kewujudan bahan-bahan bahan-bahan lengai itu bagi membantu uh, baja itu uh, uh, terus kekal nutrien itu kekal tahan uh, dan uh, Uh, masih ada uh, elemen-elemen nutrien yang diperlukan. Okey. Maklumat ini yang saya tunjukkan ini mungkin um, seperti saya cakap tadi uh, bagi uh, uh, kita growers ataupun uh, tanam bunga kat rumah apa semua mungkin kita rasa oh, okey tak apa kita ikut je arahan. Okey, contohnya 12 12 12 17 uh, okey kita kata uh, satu sudu uh, baja satu sudu kecil baja seminggu sekali. Ha kita mudah tapi kalau untuk tanaman ataupun keluasan tanaman yang sangat besar pengiraan pemenuhan keperluan nutrien berdasarkan ratio yang telah ditetapkan itu amat-amat penting bagi memastikan kita dapat membekalkan sumber nutrien yang diperlukan oleh tanaman. Okey, uh, perlu diingatkan juga di sini bahawa uh, nutrients keseimbangan nutrients sangat penting. Okey, uh, jika nama nama hukum dia dalam bahasa Inggeris Liubi Law. Okey, kalau satu nutrient kurang, dia akan mempengaruhi kadar, uh, dia akan juga mengganggu penghasilan hasil yang baik. Okey, so kita perlu seimbang kehadiran semua nutrient termasuk makro and juga micronutrients. Okey. Okey, baja kimia di sini saya senaraikan baja kimia yang popular di pasaran uh, serta kegunaannya secara general ya. Okey, uh, kita tak boleh nak pergi pada secara, secara spesifik, okey. Uh, sebab nanti ada orang guna baja ni boleh je guna, okey, tapi kita bagi secara general apa kegunaan baja-baja kimia tersebut. Okey, yang pertama MPK green. Okey, kita panggil dia MPK green. Sebab apa? Senang sebab warna dia memang warna hijau kan. So kita panggil dia MPK green. Okey, MP Green ini dia punya kadar ialah 15, 15, 15. Okey, dan selalunya uh, dia merujuk ataupun dikenali sebagai baja daun. Dan memang kalau kita baca uh, instruction kepada uh, eh, baja tersebut kalau kita beli di kedai-kedai baja ataupun kedai-kedai pertanian memang dia kata okay, sesuai digunakan untuk uh, uh, untuk pokok-pokok ataupun daun-daun tanaman berdaun okay. selain itu juga tidak perlu kita tak boleh lupakan juga uh, sebelum uh, macam pokok tanaman berbuah ke apa kan kita perlu beri juga baja MPK green ini untuk memastikan ataupun uh, NPK 15-15 ini untuk pertumbuhan uh, peringkat awal iaitu pada uh, memastikan per, uh, peringkat awal iaitu peringkat cakap vegetatif okey tumbuh dengan sihat sebelum kita uh, kenalkan pula dengan baja yang lain ataupun baja yang kita uh, uh, kita nak galakkan bagi proses penggubungan ataupun uh, untuk pembentukan buah Okay. Next ah ha, MPK blue. Ha, kenapa dia MPK biru? Ha, sebab memang warna dia biru kan. So senang orang panggil MPK blue. <laughs> blue. Okay. Kandungan ratio MPK blue ini ialah 12, 12, 17. Kadang-kadang dia ada juga penambahan elemen yang lain. Dua. Contohnya dua di sini merujuk kepada sulfur. Okay. Dan juga trace trace element. TE itu merujuk kepada trace element ataupun unsur-unsur surih dalam bahasa Melayunya. Okey, apa itu trace element ataupun unsur-unsur surih? Dia adalah uh, component micro e- element. Uh, ah, okay, elemen mikro yang tadi ada beberapa tadi tujuh ke lapan tadi. Uh, ah, okay, ferum, nikel, uh, apa, molybdenum, manganese. Okey, unsur-unsur tersebut juga turut diberi uh, dan dimasukkan bersama di dalam baja uh, MPK blue ini. Okey, perlu diingatkan seperti saya terangkan tadi, kedudukan uh, simbol uh, 12, 12, 17 itu dan dua di belakangnya merujuk kepada dua 12 nitrogen 12 fosforus 17 uh, potassium dan dua kadang-kadang adalah sulfur dan kadang-kadang magnesium oxide okey jadi bergantung kepada jenama baja yang kita kita gunakan. Okey. Ha, contoh baja ni yang dijual oleh syarikat ini ha, dia ha, nyatakan berapa gram ha, untuk kita berikan kepada tanaman sebagai guidance ataupun ha, penunjuk arah kepada kita bagi ha, cara kaedah untuk kita gunakan. Okey, dia juga baja ini dikenali sebagai ha, baja buah, baja bunga kerana dia mengandungi unsur K yang tinggi di mana diperlukan untuk ha, pembentukan buah dan pembentukan bunga okay, sesuai diberikan bagi tanaman berbuah dan tanaman hiasan. Okey, seterusnya adalah baja, kita panggil dia baja lepas pelahan ataupun dalam uh, lebih dikenali sebagai slow release fertilizer. Orang kampung saya panggil slow release fertilizer. Okey. okay. uh, yang paling popular selalunya osmocot ni dan juga kokai ni, kita selalu bagi kokai ni, kokai ni dekat uh, baja dekat pokok teratai, pokok-pokok tanaman yang air. Okey, okay kosmokot ini uh, diberi kepada tanaman-tanaman yang berinjak rawatan ataupun coating yang membantu dalam ha, so uh, ah, baja akan jadi run off ataupun dia akan uh, larut resap ke dalam uh, tanah. Jadi Uh, baja slow release ini pentingnya ialah dia mampu mengekalkan nutrients yang kita cuba bagi pada tanaman dalam uh, kekal lebih lama berbanding dengan baja-baja yang lain. Okey, uh, di sini saya senaraikan prinsip asas pengurusan nutrien tanaman. Okey, seperti mana yang kita tahu bila kita sebut pasal baja kimia ni macam semua orang kata uh, tak bagus apa semua kan. Tapi jika kita uruskan atau gunakan uh, dengan keadaan yang betul, uh, kita dapat mengelakkan ataupun mengurangkan uh, kesan-kesan baja-baja kimia ni. Nama pun baja kimia kan dia memang akan ada kesan kepada manusia dan juga kepada alam sekitar. Tapi pengurusan uh, pemberian ataupun pengurusan untuk kita uh, uh pemberian uh, nutrien tanaman itu menggunakan baja kimia perlu dititik beratkan supaya kita tidak uh, terus uh, orang panggil apa memberi kesan kepada alam sekitar dan seterusnya kepada manusia dan haiwan. Okey, apa yang pertama ini yang telah digariskan oleh Sustainable Gold Development uh, di bawah uh, bahagian uh, baja. Jadi apa yang penting ialah sumber baja yang sesuai. Kita tahu kita nak guna baja apa. Kita mesti uh, tahu dan kita mesti uh, faham Okey, kita perlu dapatkan budget sumber budget yang sesuai. Okey, contohnya kita nak tanam pokok kangkung ha. Bajet yang sesuai adalah contohnya tadi bajet NPK 15-15. Okey. Ah, kalau buat bajet ter pokok terung ha, mungkin bajet yang sesuai adalah NPK aa, 12-12-17. Ha, seperti mana yang saya terangkan tadi. Jadi kita perlu pilih bajet yang sesuai supaya kita memastikan nutrien yang di perlukan oleh pokok tersebut dapat diambil oleh pokok. Kalau kita tak gunakan baja yang sesuai, maka kita telah membazirkan duit dan juga telah membazirkan nutrien secara tidak langsung kita juga meningkatkan kadar pencemaran pada alam sekitar. Okey, yang kedua, baca menggunakan kadar baca yang tepat. Ha, sebab itu saya Uh, uh, uh, terangkan tadi kita perlu tahu maksud uh, ratio yang telah ditetapkan pada guna diberi kepada bahagian ataupun kawasan yang tepat. Okey, kalau baju folia, janganlah kita sembur dekat tanah pula. Kita sembuhlah di folia kan. Tak adalah kita membazir. Okey, kita perlu beri pada kawasan yang tepat. Okey, jangan uh, apa contohnya kebanyakan kadang-kadang pemberian baja ini akan saya terangkan uh, kemudian pada slide dan uh, ada sisi uh, video rakaman yang akan ditunjukkan. Okey, so kita perlu pastikan uh, kawasan yang memerlukan contohnya uh, kita tanam pokok kelapa kelapa mata ke apa, ada kawasan daun dia sehat kita dah nampak simptom apa tak nampak sehat, je hijau dan sebagainya. Tapi ada kawasan kelapa yang mempunyai simptom-simptom yang menunjukkan kurang kekurangan nutrien. Jadi kita perlu lebihkan penggunaan baja di kawasan kawasan yang mempunyai simptom bukannya kita menyeluruh menggunakan pada kadar yang sama pada keseluruhan kawasan. Okey, ini yang masalahnya jika kita tidak faham bagaimana untuk pengiraan baja. Okey, sebab kawasan dia betul-betul bergantung kepada keperluan yang diperlukan oleh tanaman. Okey, yang keempat, baja diberikan pada masa yang diperlukan. Okey, ini pun kita perlu take note. Okey, contohnya uh, apa sawi kita perlu bagi selepas 14 hari selepas ditanam. Uh, janganlah kita bagi 7 7 hari selepas tanam. Kadang-kadang sawi tu baru nak uh, apa nak stable, nak apa akar baru nak tumbuh, tiba-tiba dapat banjir so dia tak boleh nak take up the tak boleh ambil nutrien itu dengan efisien. So dah uh, apa, orang panggil apa? rugi baja kita tersebut kan. uh, jadi 4R, right source, right rate, right place, and right time. Kita kena ingat selalu 4R ni bagi memastikan kita menjaga kelastarian, uh, menjamin kelastarian penggunaan baju itu sendiri dan juga kelastarian alam sekitar. Okay. Faktor yang mempengaruhi kadar baja. Okay, ada beberapa faktor uh, yang saya senaraikan ini. Ada banyak faktor sebenarnya tapi ini antara faktor-faktor yang penting. Okay, iaitu jenis tanaman. Memang uh, jenis serta nama yang berbeza memerlukan amount ataupun kadar budget, budget yang berbeza. Okey, jangka masa pengeluaran. Contohnya tanaman singkat seperti sayur-sayuran, um, kadar uh, bajet yang diperlukan adalah rendah ataupun uh, has, uh, pemberian bajet itu sebut pada awal penanaman mungkin 14 hari selepas tanam berbanding kepada tanaman-tanaman yang mempunyai jangka masa yang lebih panjang contohnya kelapa, kelapa sawit, getah dan sebagainya. Dan juga uh, bergantung kepada jumlah yang diperlukan dengan jenis sama ada kita nak menghasilkan jenis daun, akar ataupun buah, si rhizome dan sebagainya dan juga uh, dengan bantuan kalau macam kelapa sawit tu kita ada uh, pokok kekacang untuk membekalkan nitrogen. So kita akan kurangkan um, uh, uh, penggunaan baja nitrogen, uh, baja kimia nitrogen kerana kita dah ada sumber daripada legumes crop ini untuk membekalkan sumber nitrogen tersebut. Okey, uh, uh, uh, faktor yang kedua yang mempengaruhi kadar baja ialah pH tanah. Kita pasti kita perlukan mas, pastikan baja kita, tanah kita berada pada pH yang sesuai bagi memastikan kalau kita memberi uh, kandungan baja tersebut baja itu akan diserap dengan efisien. Kalau kita tak ada keseimbangan pH yang sesuai, maka kita letak satu tan baja pun uh, akar tidak akan mampu untuk menyerap unsur tersebut. Okay, jadi kita perlu pastikan unsur uh, pH kandungan tanah uh, pH uh, agar memastikan uh, penyerapan nutrien itu lebih baik. Okay, macam mana kita nak tentukan pH? Uh, paling mudah kita boleh guna kertas litmus paper yang kita boleh beli daripada Shopee lah. Uh, ikut je instruction dia so kita tahu dah berapa bacaan pH. Yang kedua kita boleh beli apa uh, portable pH meter uh, pun ada jual tu di Shopee ke di Lazada ke di kedai-kedai pertanian ke pun ada jual juga okay, uh, itu memang kita perlukan uh, sedikit uh, kerja lah maksudnya langkah contohnya ambil sampel tanah secara random kemudian dibancu dengan air uh, selama berapa dikoncang dan kemudian baru diukur bacaan pH tersebut okay, yang ketiga kita boleh hantar uh, ini saya sarankanlah kepada uh, ah, penanaman uh, ah, petani yang berskala besar. Okey, uh, sebelum kita melakukan penanaman ke apa semua, kita perlu pastikan uh, kadar baja, uh, uh, apa orang panggil Uh, kandungan nutrien yang terdapat dalam tanah, okey, status kandungan nutrien yang terdapat dalam tanah sebelum kita melu, uh, kadar uh, pH, okey, sebelum kita memulakan proses penanaman supaya uh, ini boleh menjadi garis panduan pada kita berapa kandungan baja yang diperlukan, okey, untuk tumbuh sarang pokok kita. Okey, uh, uh, Okey, kemudian kandungan unsur-unsur nutrien dalam tanah juga yang uh, ah, amat mempengaruhi kadar penga, uh, mempengaruhi kadar baja. Contohnya kita baru buka kawasan tanah, so kita uh, memang kawasan tanah yang baru buka selalunya subur. So jadi kita tidak perlu beri banyak uh, kandungan baja di situ. Tak perlu tabur baja banyak-banyak pun sebab apa nutrien-nutrien dalam tanah uh, daripada proses perebutan uh, uh, macam-macam proses lagi yang berlaku kan mineralisation dan sebagainya. So, semua nutrien uh, tersedia dalam tanah. Jadi hanya tinggal pokok kita untuk uh, ambil sahaja nutrien-nutrien tersebut. Tapi jika kita terus melakukan penanaman pada tanah tersebut, maka uh, tanah unsur-unsur nutrien ini akan akan terus uh, dilombong oleh tanaman ataupun akan terus uh, hilang. Jadi kita perlu tambah uh, baja. okay, untuk memastikan pokok kita menerima nutrien yang sepatutnya. Uh, kemudian kandungan bahan organik dalam tanah. Okay, ini perlu kita ingat juga kandungan kandungan organik juga akan mempengaruhi kadar pH kalau kurang uh, pH pun akan jadi lebih acidic okey tanah Malaysia memang agak asidik, so kita perlu pastikan kadar pH tanah itu dalam keadaan yang uh, sesuai okey kandungan bahan organik dalam tanah ni kita boleh tambah contohnya kompos, okay, sisa-sisa daun-daun reput. Okay. Apa yang pentingnya selain daripada dia menguraikan dan membebaskan uh, ah, nutrien-nutrien uh, ah, unsur-unsur nutrien yang kita perlukan, dia juga akan menggalakkan uh, apa, akan makrob-makrob ataupun tentera-tentera kecil mikrob ni yang membantu dalam penguraian nutrients. Okay, seperti saya cakap tadi, kalau mikrob tu tak wujud dalam tanah pun baja yang kita bagi tidak akan ada penukaran ataupun daripada baja eh, contohnya baja MPK Brin diberi ah, dia tidak dapat ditukar kepada unsur amonia yang diperlukan oleh tanaman yang boleh diserap oleh akar. Ah, siapa yang bertugas untuk penukaran tu? Ah, bakteria-bakteria yang terdapat dalam tanah. Mereka dah yang bekerja yang membantu menguraikan unsur-unsur baja, bahan-bahan dalam baja tersebut untuk memastikan unsur uh, apa nutrien uh, tersedia dalam tanah itu boleh diangkat ataupun boleh diserap oleh akar tumbuhan. Uh, jika tidak ditukar dalam bentuk yang diserap akar tumbuhan tak tak boleh pun. Uh, maksudnya tak akan diterima pun oleh uh, pokok kita. Uh, jadi kita perlukan juga bahan-bahan organik ini untuk memperkayakan tanah-tanah kita tu. Okey. Dan juga dia bergantung kepada jenis tanah. Kat Malaysia ni kita ada jenis bridge, apa mineral, apa gambut. So itu semua uh, memainkan peranan penting. Okay, next. Kadar baja kimia yang disyorkan. Okay, di sini saya senaraikan secara ringkas ya sebab saya tak dapat nak masukkan semua benda, uh, semua jenis tanaman dan semua ini kita boleh perolehi daripada Jabatan uh, Pertanian Malaysia. Okay, seperti uh, kobis uh, terbahagi pada dua jenis, tanah mineral, uh, tanah breeze. So, kadar baja dia yang uh, yang dikadar, yang dicadangkan ataupun yang disyorkan adalah berbeza. Uh, contohnya 1.5 tan untuk tanah mineral per hektar dan diberi kepada pada masa semasa 14 hari selepas tanam untuk kubis. Okey, kemudian uh, pada 35 dan 45 hari selepas tanam kita akan bagi pula MPK uh, 12 12 12 17. Okey, sebanyak 1.5 hektar juga. Okey, dan seterusnya juga bagi tanaman yang lain uh, seperti mana yang uh, pihak tuan dan puan boleh rujuk di dalam <clears throat> slide pembentangan ini. Okey, okey, seterusnya saya akan pergi kepada kaedah perbanjaan baja kaedah pembacaan. Okey, yang pertama ialah kaedah tabur rata. Ini kaedah yang paling mudah dan kita boleh uh, uh, apa orang panggil uh, gunakan dia ataupun uh, aplikasikan dia sebelum ataupun selepas tanam. Namun, jika kita beri kepada uh, apa kaedah tabur rata ini selepas kita ada tanaman di dalam kawasan tanaman kita itu kadang-kadang dia memberi kesan kepada daun-daun muda uh, yang baru tumbuh kerana apa sebab kandungan baja kimia kita itu mengandungi kandungan asid seperti saya nyatakan tadi so kandungan uh, dia akan menyebabkan uh, daun-daun muda ini lebih cepat terbakar dan dia akan rosak uh, bila dia rosak kita dah kehilangan kilang fotosintesis kita kan jadi fotosintesis kita akan terganggu okey sama juga kita tidak digalakkan untuk tabur uh, ataupun beri baja kita pada berdekatan dengan pangkal pokok okey sebab apa dia dia juga akan uh, memberi kesan kepada uh, pangkal pokok. Next. Okey, keliling. Okey, uh, uh, baja tanaman sesuai diberikan uh, pada uh, keliling pokok berdasarkan canopy size canopy pokok terutama kepada uh, pokok-pokok tumbuhan, buah-buahan. Okey jalur sisi. Okey, baja diletakkan di sebelah tanaman yang sedang berbes- yang membesar iaitu yang kita tanam secara baris dan sesuai diberi kepada tanaman berbaris ataupun berjunjung ataupun pokok-pokok besar yang uh, ditanam secara berbaris. Okey. Uh, kita boleh lihat uh, video rakaman yang saya telah sediakan. bertemu kembali. Kali ini saya akan tunjukkan uh, bagaimana kaedah untuk kita uh, memberi pembelajaran uh, kimia uh, iaitu menggunakan baja Greno. Okey, di sini saya menggunakan baja Greno MPK 15 15 15 ataupun lebih dikenali sebagai MPK Green. Okey. Mungkin uh, di dalam slide saya sudah sudah terangkan apa itu MPK Green. Okey, MPK Green uh, digunakan uh, terutama pada peringkat vegetatif seperti pokok lemon ini bagi kita uh, meningkatkan bilangan uh, pertumbuhan dan juga daun tanaman tersebut. Okey. Okey, bagaimana kita nak uh, melakukan pembejaan bagi uh, baja granul ini? Pertama sekali, kita kena pastikan bahawa kawasan Ah, di bawah permukaan pokok ini dibersihkan dan tanah tersebut digemburkan. Kenapa proses ini perlu dilakukan selain daripada kita boleh uh, membuang apa uh, rumpai-rumpai yang tidak uh, perlu di kawasan uh, pokok kita ini, kita juga boleh membantu bagi uh, mengulat, membantu pengudaraan oksigen ke dalam tanah. Okey, selepas uh, kaedah penggempuran ialah kita dengan menggempur kawasan menggempur kawasan tanah di sekeliling uh, pokok. Okey, perlu diingatkan Baja perlu diberi bergantung kepada saiz kanopi pokok. Kenapa? Kerana dia akan membantu penyerapan dan kebanyakan akar rambut berada pada bergantung kepada saiz kanopi pokok. Okey, perlu diingat, diingatkan akar mempunyai dua jenis iaitu akar tunjang dan akar rambut. Akar tunjang bertindak sebagai sistem uh, untuk memastikan pokok ini teguh dan tidak mudah tumbang. Okey, menyokong pertumbuhan pokok tersebut. Manakala akar rambut membantu dalam penyerapan nutrien, air dan sebagainya yang perlu diperlukan oleh uh, pokok tersebut. Okey, oleh yang demikian, kita perlu bagi baja granul seperti ini uh, digalakkan uh, kita mengorek salur. Okey, sebelum kita menabur uh, eh, uh, eh, bajet tersebut pada pokok mengikut saiz kenopi pokok seperti mana yang saya terangkan tadi. Okey, kenapa kita perlu mengorek salur ini? Ini bagi mengelakkan berlakunya uh, kadar larut resap uh, baja tersebut apabila berlakunya uh, hujan yang kerap dan juga kadar penyiraman air yang banyak. Okey, dia membantu mengurangkan kadar larut resap uh, dengan pantas. Okey, dengan melakukan uh, uh, salur tanah pada, pada permukaan tanah dia akan membantu uh, me, menahan baja tersebut daripada berlakunya proses larut resap yang pantas dan memastikan akar dapat menyerap baja tersebut uh, untuk kegunaan pokok. Uh, yang yang seperti mana yang uh, mereka perlukan. Okey. Okey, kaedah untuk menabur baja, bilangan ataupun kuantiti baja yang uh, diperlukan adalah bergantung kepada kadar uh, rekomendasi yang telah ditetapkan. Okey, banyak uh, uh, kadar rekomendasi yang kita boleh rujuk uh, dengan pihak Jabatan Pertanian dan juga dan juga buku-buku serta jenis-jenis uh, ilmiah yang terdapat uh, dalam uh, talian ataupun online yang kita boleh rujuk kadar uh, baja yang diperlukan untuk tanaman kita. Okey, selain itu juga jumlah kuantiti baja juga bergantung kepada luas kawasan tanaman tersebut. Eh, saya turut sertakan di dalam uh, pembentangan saya bagaimana pengiraan jumlah kadar baja yang bersesuaian bergantung kepada luas uh, saiz tanaman dan juga uh, saiz pasu yang kita gunakan. Okey. Begini cara kita untuk tabur baja ialah kita dengan mengambil jumlah kadar baja yang diperlukan dan kita tabur di kawasan salur tanah uh, secara menyeluruh. Okey. Dengan menambah baja di sekeliling ini, kita juga turut membantu pertumbuhan akar. okay? secara meluas. okay? tidak tertumpu kepada sesuatu kawasan saja. Contohnya kalau kita membuat hanya satu poket uh, di kawasan ini dan kita meletakkan baja tersebut di kawasan ini saja, maka akar akan tertumpu ke kawasan tersebut saja. Kita tidak mahu situasi itu berlaku bagi kaedah keadaan pokok ini. So kita ingin memastikan pokok ini uh, akarnya tumbuh secara merebak dan menyeruput menyeruput. Kaedah ini adalah yang paling sesuai dengan menabur baja pada salur tanah yang telah kita lakukan ya. Okey, secara sekeliling tanaman ini. Okey, secara sekeliling ini memang akan membantu ya sangat-sangat membantu dalam pertumbuhan pertumbuhan akar secara menyeluruh. Okey, selepas selesai kita menabur baja kita di sekeliling uh, pokok, kita digalakkan untuk menutup semula salur tanah yang kita uh, lakukan, kita buat uh, semasa kita untuk menabur uh, baja tersebut. Okey, okay, seperti mana saya terangkan, ini dapat membantu mengurangkan Uh, kadar larut resap ataupun kehilangan baja dengan pantas yang disebabkan oleh hujan ataupun siraman yang kita lakukan. Itu saja. Okey, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak memberi baja jika tanaman kita ditanam uh, seperti berbaris begini. Okey. Okey, apa yang kita perlu lakukan ialah kita juga akan menggunakan kaedah pembajaan ber, ber, mengikut baris tanaman tersebut. Okay, seperti tanaman kangkung ini, kita akan membuat alur uh, untuk kita letakkan baja di antara baris tanaman tersebut. Okay, contohnya seperti ini. Mulakan dengan uh, mengorek sedikit, membuat tanah dan membuat alur okay, bagi memudahkan kita melakukan proses untuk menabur baja. Okay. Okay. Okay. Setelah alur dibuat, barulah kemudian kita akan menabur uh, baja uh, yang kita uh, perlukan bagi tanaman ini. Okey, seperti mana yang saya sebut sama seperti pokok lemon tadi. Uh, baja uh, bagi tanaman kangkung, baja yang paling sesuai ialah baja NPK Green 15 15 15 kerana dia membantu untuk pembesaran daun-daun. Okey. Kemudian kita akan tabur. Ini adalah baja NPK Green. Kita akan tabur pada uh, kawasan alu tersebut di antara baris tanaman. Jadi pokok tersebut akan berkongsi uh, jumlah baja yang ditabur pada alur yang telah dibuat ini. Okey, di antara baris satu dan juga baris yang kedua. Okey. Kemudian jangan lupa selepas kita menabung sama seperti per, uh, kaedah yang saya tunjukkan sebelum ini, kita perlu menutup semula alur tersebut dengan tanah bagi mengelakkan daripada baja kita terdedah pada siraman dan juga kadar hujan yang tinggi. Ini dapat membantu daripada baja tersebut eh, akan bertahan lebih lama di dalam tanah dan tidak mudah untuk larut resap. Okey, disebabkan oleh siraman dan juga hujan yang uh, berlaku. Okey, itu saja. Okey, okey. Yang seterusnya adalah kaedah pembacaan uh, berpoket. Okey. Ah, kaedah pembacaan berpoket ialah uh, dilakukan uh, dengan baja diletakkan secara bertumpuk-tumpuk iaitu di dalam lubang kemudian ditimbus. Okey seperti sama juga yang saya terangkan uh, di dalam uh, video rakaman tersebut tadi ini sangat-sangat membantu dari mengelakkan baja kita mudah untuk uh, run off ataupun leach up ataupun dilarut resap. Okey. Kemudian uh, yang terakhir ialah Uh, pembacaan secara folia. Okey, uh, folia ataupun baja dedaun ini memang akan nama pembaja daun kan disebut pada permukaan daun. Selalunya baja folia yang dibekalkan ini uh, mengandungi lebih banyak unsur mikro micronutrients uh, berbanding daripada makronutrients. Dan baja folia ini juga antara baja uh, yang paling awal digunakan ataupun yang paling uh, cepat digunakan uh, untuk membantu jika pokok-pokok kita telah menunjukkan uh, simptom-simptom kekurangan. So sebaiknya jika pokok dah tunjuk simptom kekurangan kita bagi dulu baja folia dan baru kita uh, apply baja greno ataupun baja yang lain-lain okey kerana kadar penyerapan baja folia lebih pantas bagi membantu daripada pokok kita terus uh, berterusan dengan uh, keadaan kekurangan uh, nitrogen tersebut okey di sini juga saya bekalkan dengan uh, video rakaman Okey, bertemu kembali. Kali ini saya akan terangkan kepentingan ataupun cara penggunaan baja folia. Okey, apa itu baja folia? Baja folia adalah baja yang diberi kepada uh, permukaan de, uh, daun okey, uh, bagi membantu penyerapan nutrients. Okey, unsur-unsur selalunya yang terdapat di dalam baja folia adalah terdiri daripada mikro dan juga makronutrien dan juga dan juga micronutrients di mana kedua-dua uh, jenis golo, uh, kategori nutrien ini amat-amat diperlukan bagi membantu pertumbuhan pertumbuhan tumbuh sarai uh, tanaman kita. Okey, kenapa kita memilih baja folia? Baja folia merupakan salah satu kaedah pembajaan yang mempercepat menurunkan kadar penyerapan nutrien kerana disembuh pada permukaan. kita lakukan baju bonda ya. apa panas kerana ya? eh, uh, yang yang stomata ber akan menutup demikian uh, disarankan baju folia ini saya ingin menerangkan uh, kenapa kita perlu menyambur baju folia pada terutama fokusnya di bawah permukaan daun seperti mana yang saya terangkan tadi kita perlu menyembur baju folia pada waktu pagi kerana yang yang stomatik pada waktu pagi sangat aktif okay, dalam melakukan proses pun kadar serapan ataupun sejatan uh, air lebih pantas berlaku berbanding jika kita menjemur di bawah permukaan daun. Okey. Oleh itu disarankan penyemburan baja folia dilakukan lebih tertumpu kepada uh, bawah permukaan daun tetapi selain itu juga kita boleh pastikan kita perlu menyembur kepada keseluruhan uh, daun tersebut bagi memastikan kadar penyerapan baja folat itu secara efisien. Okey. Okey, bagaimana kita boleh mula? Kita hanya perlu sembur saja. Okey, di sini adalah tong semburan dan pastikan kita menggunakan penyembur dengan uh, kadar semburan yang sangat halus. Okey, ini dapat membantu uh, okey uh, penyerapan baja itu dengan lebih baik pada permukaan daun berbanding kalau kita menggunakan semburan ataupun Uh, uh, yang mempunyai butiran air yang sangat besar. Okey, ini uh, dapat mengurangkan kadar apa kehilangan baja tersebut. Okey. Okay, kita perlu menyembur secara menyeluruh bagi memastikan bahawa uh, tanaman ini uh, akan menerima kadar baja folia ataupun baja yang diperlukan dengan uh, secukup. Okey. Itu saja. Okey, uh, saya rasa saya uh, se- ke slide pembentangan yang uh, yang terakhir iaitu uh, kesan penggunaan baja kimia tanpa kawalan. Okey, seperti mana juga saya ada sentuh sedikit, baja kimia ini uh, baja kimia ataupun baja sintetik ini sedikit sebanyak jika tanpa menggunakan dengan lestari dia akan memberi kesan bukan hanya kepada environment ataupun uh, alam sekitar tetapi juga kepada manusia dan juga uh, haiwan. Jadi uh, penggunaan secara lestari itu penting okay, bagi memastikan kita tidak terus menyumbang kepada kesan pada alam sekitar dan juga manusia. Okey, kesan pertama ialah penggunaan tanpa kawalan atau pembetulusan atau tanpa penggunaan baja yang tepat uh, dan yang seperti saya terangkan 4R tadi, dia akan menyebabkan tanah kita akan lebih berasid dan jadi mampat. Okay, jadi tidak subur, tanah mati dan tidak subur. Okay, jadi kita perlu lakukan rawatan dan sebagainya dengan menambah uh, bahan-bahan organik, kompos dan sebagainya dalam membantu memeriahkan balik dan memperkayakan balik tanah uh, kita supaya uh, lebih mudah uh, unsur-unsur nitrogen itu dapat diserap oleh tanaman. Kemudian baja juga baja kimia ini juga diturut okey uh, secara tidak langsung menyumbang kepada pencemaran udara terutama nitrogen kerana nitrogen juga dapat dibebaskan melalui udara. Okey. Dan dia juga menyumbang kepada kadar uh, uh, tingginya longgang berat dalam dalam tanah, perlu diingatkan juga pokok ataupun tanaman yang kita tanam dia tidak dapat memilih antara logam apa uh, nutrien yang diperlukan ataupun logam berat dia akan absorb dia akan serap semua benda nutrien yang aa, uh, akan diambil dan termasuk juga logam berat yang mana secara tidak langsung akan memberi kesan buruk kepada kita iaitu manusia dan haiwan okey um, pokok yang uh, tanah ataupun pokok yang ditanam um, uh, uh, dengan kadar uh, baja yang tidak uh, orang panggil yang berlebihan akan juga uh, menyebabkan mudah dijangkiti penyakit contohnya kandungan nitrogen yang tinggi akan menarik lebih banyak serangga dan penyakit contohnya microbes dan uh, uh contohnya seperti fungus dan juga kulapuk untuk menyerang pada tanaman kita. Okey dan seterusnya untuk manusia aa, uh, jika penggunaan baja yang tanpa kawalan terutama nitrogen aa, uh, dia akan larut resap di dalam aa, air dan dia akan ditukarkan kepada nitrate dan seterusnya dia akan mencemarkan air bawah tanah. Okey, air bawah tanah ini kemudian diambil oleh kita untuk dijadikan sumber man, uh, sumber minuman uh, bukan saja kepada manusia but kepada haiwan. Tapi di sini saya nyatakan uh, kesan-kesan uh, kepada sumber manusia uh, kepada manusia. Okey, yang pertama ialah terkenal uh, jika nitrate uh, melebihi uh, daripada 10 mg per liter uh, kita, uh, simptom uh, baby blue syndrome ataupun uh, sindrom bayi berwarna biru okay? ha, ada ni eh, memang ada berlaku jika bayi ataupun kandungan ibu yang mengandung terdedah pada kandungan nitrat yang tinggi melebihi pada permissible limit yang telah ditetapkan okey selain itu juga dia akan menyumbang kepada kecatatan uh, bayi sem- uh, ketika kelahiran uh, selepas kelahiran dan juga uh, apa penyakit thyroid kepada manusia dan juga meningkatkan risiko uh, untuk uh, terkena dengan uh, penyakit cancer cancer. So kita tak nak benda-benda ini berlaku. Eh, uh, di sini saya ingin sarankan bahawa uh, penggunaan baja kimia perlu di, uh, digunakan secara lestari bagi kita mengurangkan kesan-kesan yang buruk ini. Uh, dan tidak dapat dinafikan baja kimia amat amat perlu digunakan untuk membantu dalam kita meningkatkan hasil tanaman yang tinggi ah, dan pertumbuhan serta perkembangan tanaman kita yang dengan dengan baik dan sihat. Saya rasa itu saja. Saya kembali kepada Cik Patin untuk bagi sesi yang seterusnya. Terima kasih doktor. Begitulah perkongsian yang disampaikan oleh Dr. Eliza sebentar tadi. Banyak ilmu baru dan pengisian yang menarik yang anda semua dapat bersama-sama kami. Sekali lagi, terima kasih doktor saya ucapkan uh, atas penyampaian sebentar tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi yang ditunggu-tunggu iaitu sesi soal-jawab. Nampaknya ada beberapa soalan yang agak menarik telah diutarakan oleh para hadirinnya, doktor. Harap doktor Eliza kita bersedia untuk menjawab segala persoalan mereka. Soalan yang pertama daripada saudara Cheng Chin can doctor, uh, can doctor suggest organic fertilizer for ginger cultivation? Okay, ah, okay. It, ini kita cerita pasal organik lah pula kan Kita tukar for organic uh, uh, fertilizer Okay, thank you Mr. Chen Okay, usually uh, we using uh, chicken manure or chicken dung uh, As a plant booster uh, for any plants for organic uh, production okay but uh, for tuber uh, cultivation maybe we need to focus more on uh, uh, nutrient that are uh, required for for example phosphorus uh, element so we need to add on more uh, for example fish bone and so on that related uh, comp component that related that high content of phosphorus okay that's all Okay, thank you doktor. Uh, for the second, uh, untuk soalan yang kedua, daripada saudara Zubir Ismail, apakah baja yang sesuai di peringkat awal penanaman bagi terung mini? Okay, uh, seperti mana yang saya terangkan tadi memang baja pada peringkat vegetative uh, stage ataupun peringkat awal penanaman adalah baja MPK green iaitu 15-15-19 bagi memastikan pokok tersebut akan mempunyai uh, jumlah daun yang baik, akar yang okey. Jadi sebelum uh, eh, pada peringkat awal lah mungkin dalam uh, 14 ke 20 hari selepas tanam. Kemudian bila pokok tersebut telah menunjukkan hampir uh, ke, berubah daripada peringkat vegetative kepada peringkat Uh, pra pendubungaan sebelum uh, proses stage tersebut bertukar kita digalakkan untuk uh, apa memberi uh, baja contohnya baja MPK blue ataupun 12 12 12 12 12 17 bagi membantu mem- mem- menggiatkan pengeluaran bunga uh, dan seterusnya untuk pengeluaran buah-buah uh, terung tersebut Baiklah, terima kasih doktor. Seterusnya, ah, daripada saudari Linkin, baja boleh pulihkan tanah yang telah beracun rumput? Uh, bagi untuk racun rumput ataupun kita panggil selalunya pesticide uh, injury ataupun herbicide uh, injury eh no bukan pesticide herbicide injury ma uh, tidak dapat dipulihkan selalunya dengan menggunakan baja even apa uh, apa uh, racun yang digunakan juga uh, uh, uh, ketika untuk meracun uh, rumput dan sebagainya itu uh, turut memberi kesan uh, logam berat kepada dalam tanah uh, menyumbang kepada kandungan logam berat di dalam tanah dan sebagainya. Jadi saya rasa baja mungkin tidak dapat pulihkan sebab dia telah melibatkan injury uh, contoh sel dan sebagainya uh, bagi uh, apa, tanaman tersebut. Okay. Baiklah, untuk soalan yang terakhir daripada saudari eh, saudara Zuba Ismail, bagaimana cara yang sesuai untuk membaca tanaman yang menggunakan sukupan silver shine? Okey, bagi uh, pembajaan yang ada silver shine, okey, sebab itu kadang-kadang uh, silver shine tu kita perlu buat uh, bulatan yang agak sedikit luas kan, uh, bergantung kepada saiz tanaman supaya kita kadang-kadang kita boleh tabur uh, baja kita pada keliling tanaman ataupun menggunakan kaedah poket ataupun kita korek lubang uh, yang uh, berhampiran dengan uh, apa uh, yang di luar maksudnya di kawasan yang tidak ditutupi oleh silver shine dan kita boleh letak baju kita di kawasan lubang tersebut okey uh, ataupun kita boleh guna kaedah tabur okey di kawasan yang tidak ditutupi oleh kawasan uh, ah, uh, ah, sungkupan silver shine okey so size dia itu janganlah terlampau sangat kecil uh, okey size uh, ruang untuk uh, kita uh, uh, buatkan uh, bulatan uh, pada silver shine tersebut okey jadi bagi memudahkan kita untuk menabur uh, baja-baja yang diperlukan ha, cara yang kedua ialah memang menggunakan sistem fertigasi lah itu lebih mudah kita pakai je drip fertilizer ataupun kita boleh pakai peng, apa, apa, pengairan kaedah pengairan dengan mencampur baja dalam kandungan air yang digunakan untuk pengairan uh, watering uh, the, the, the plant so kita boleh campur dengan baja jadi memudahkan untuk kita membekalkan sumber nutrien yang diperlukan uh, pada tanaman. um, baiklah uh, itu sahaja uh, uh, bagi sesi soal jawab kita terima kasih doktor selesai sudah sesi soal jawab kita pada pagi ini sekali lagi terima kasih doktor atas penerangan dan jawapan yang diberikan sebentar tadi Sebelum saya akhiri majlis kita pada pagi ini, dipersilakan Dr. Eliza untuk memberi ucapan penghargaan untuk program kami, untuk program kita pada pagi ini. Dipersilakan Dr. Okey, terima kasih Cik Fatin. Uh, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir sama-sama meluangkan masa ah, cuti hujung minggu kita pada hari ini untuk sama-sama dengar perkongsian uh, uh, uh, uh, mengenai dengan pembacaan uh, yang memfokuskan kepada dia belajar kimia. Diharap dengan pokok siang ini kita dapat uh, saya dapat uh, sama-samalah kita dapat memberi um, manfaat ilmu uh, supaya kita uh, boleh gunakan uh, untuk saya saya akan minta email saya di dalam uh, apa uh, chat box uh, di Facebook uh, so pihak tuan tuan boleh e-, emailkan pada saya uh, untuk kita uh, untuk tanyakan soalan dan saya akan jawab insya